国著名军事专家杨成军在社交媒体撰文称，目前全球疫情仍在蔓延，我国外部安全形势也异常严峻。面对来自多个战略方向和不同对象的安全威胁，当前最重要的是实现祖国统一，这是维护国家安全的重中之重和头等大事。杨成军表示，以武力手段实现祖国统一已成为当前形势下的唯一选项。这样做有利于提升民族凝聚力和实现民族复兴，有利于打击台独势力，有利于震慑并斩断帝国主义多年牵制我们的。 魔爪也有利于提升国际形象，并确保国家的可持续发展。杨承军表示，台湾当局以武拒统只会加速灭亡。台湾当局啊，正在误判形势，他们认为有美国撑腰，当前呢还在继续加速台独步伐，仍然耍弄政治议题，不断从美国大量军购，完全不知啊死之将至，真是非常可悲。下面我谈三点：第一呢，台美搞联合海巡意欲何为？ 台湾驻美代表处与美国在台协会于二十五日呢签署了关于设立海巡工作小组了解备忘录。对此啊，台岛的绿媒进行了大肆渲染，称这是台湾与美国的合作再升级，是最新的里程碑。台湾自由时报和三立新闻网也声称这是与拜登政府签署的首份备忘录。当然，也有岛内的舆论表示担心，美台此举将会引火烧身。该备忘录谈到。 美国支持台湾参与全球关切议题，并作出贡献，包括在海上安全建立、促进海上执法信息交换及国际合作网络等。蔡英文的二十六日对此谈到，台美设立海巡工作小组，显示了双方关系又前进了一大步。作为印太地区负责任的利害关系人，台湾愿在海洋议题上做出更多贡献。这个备忘录还把台美军事合作台面化。 台湾有学者谈到，不要妄想台美海巡舰船共同编队行动。也有岛内网友认为，这只是在烧钱，没有实质意义，存系无意义的假动作备忘录，只能骗骗台湾老百姓。这群人卖台卖的还不够吗？一定要把台湾推向战争才爽，非要把台湾变成美国的殖民地和战场。民进党同美国暗度陈仓，假借海巡名义搞军事勾连。 让美国打台湾牌，台湾危险了。针对台美的这个备忘录，国台办发言人谈到，民进党当局出卖民族利益和台湾民众利益，顽固以美谋独，一条道走到黑，必将自食其果。第二点呢，我谈一下，台湾正在加速军购并研发新型导弹。台湾军方最近证实，将从美国增购爱国者三型防空导弹，在二零二五年起分批交货。 还将增购美国 F 十六型战机。当前呢，台湾当局在大量生产所谓远程导弹的同时，还在研发呢三款号称新型的远程导弹，扬言这是为了具备攻击大陆纵深目标的军事能力，能够打到大陆北部、中部目标而设计的战略武器。台军最近再次试射了云峰巡航导弹，这种导弹的射程是一千五百公里。台湾把这种导弹呢。 称为是远程战略导弹，看来他们并不了解世界，把射程在五千公里以上的才称为远程导弹，而这款云峰导弹还仅仅是属于中程导弹的下限，他们也没有搞清楚，只有对战争的进程和结局产生决定性影响的，才能成为战略武器。看来蔡英文及台军高官需要学习的军事常识还有很多。第三点呢，我谈一下台湾以武拒统。 纯系徒劳。台湾当局认为啊，只要与美国建立了军事合作，只要有美国的撑腰和支持，就有了与大陆对抗的资本和能力。这种想法呢，非常荒唐可笑，但也很可悲。一是美国目前并没有精力照顾台湾，美国的疫情仍在无法遏制的蔓延和发展，新冠肺炎已经有三千多万人确诊，已经导致了五十多万人死亡。另外，还有这个民族歧视问题，也带来了剧烈的社会动荡。 在美国呀，这个每天这个都会发生游行抗议冲突啊，这种情况呢每天都在上演。美国国内的这些问题与台湾相比，拜登更关注的是自身利益，而且这个局势在一定时期内不会改变。二是美国不会把自身安全与台湾捆绑在一起，美国呢一直把自己看成是世界警察，他们关注的是亚太利益，台湾只是他们用来牵制大陆的利用工具。 美国绝不会把自身命运和根本利益与台湾连接在一起。三是呢，美国不会出兵去保卫台湾。一旦国家决策以武力方式实现两岸统一，美国呢对台湾提供支持的方式，只会是在舆论、情报、信息和出售武器上。不要幻想美国会出兵帮助他们协防本岛而与大陆交战。当然。 我们也会做好应对各种意外情况的充分准备。最后呢，台湾根本不具备与大陆抗衡的能力和实力。无论从综合实力，还是军力及战争潜力上来看，台湾与大陆完全都不在一个档次上。大陆对台军的情况及动态了如指掌。如果党和国家一旦决定实现两岸统一，就绝不会让台军还有还手之力。从美国购买的武器也根本不会有使用的机会。 大陆啊，一直顾及两岸同胞的血脉情分，不愿伤及无辜。但如果民进党当局继续错判形势，继续认贼作父、出卖祖宗，那么等待他们的只有死路一条。 其本人对于武统有三个基本判断：一是民进党台独纲领不会改变，蔡英文当局在台独道路上越走越远；二是依靠岛内力量实现统一已不现实，在台湾认为自己是中国人的比例已经大幅低于人口半数；三是美国不会为此与大陆宣战。近年，美国尽管先后签署了多项涉台法案，但美国对台湾的支持将集中体现在情报信息和武器装备上的支持，而不会为此与大陆宣战。对此，杨成军建议立即启动对台武统的八项准备。 工作，以确保我们牢牢把握对台斗争的战略主动权。第一是拟制五统时间表，制定具体的和操作性强的国家统一日程安排。第二是熟悉并运用好法律武器，熟悉世界关于一国分治问题的国际法，运用好反分裂国家法，让我们的行动师出有名，每一步都有理、有利和有节。第三是人事安排与机构设置，确定台湾领导班子可以选择岛内人员加入，如洪秀柱、邱毅等。第四是完善现有作战预案。 不断优化作战预案，区分任务分工、参战时机、毁伤要求、协同配合及之前事宜等，制定应对外部势力参与的军事手段和战法。第五是调查并列出台独罪犯，根据其职务和犯罪轻重列出名单，分出等级，明确举报、羁押、送交及奖励事项。第六是整合岛内进步力量，形成保卫岛内重要资产、里应外合的纠察队，使军队、政府、民众、企业的优势一体化，形成在力量投送、作战指挥、情报侦。 查信息攻防协同保障上的作战合力。第七是宣布岛内保护重点，如重要文物、名胜古迹、能源工厂、交通及通信枢纽等，事关民生的大型工业等，尽量减少附带毁伤。第八是组织战前强化训练，设置逼真的战场环境，特别要掌握城市巷战、攻坚战、围歼战及摧毁坚固工事及联络中断情况下的作战特点、规律和动作要领。杨成军强调，实现武统后，我们必须着力抓好五项工作：一是果断实行。 一国一制，坚决按照社会主义的民主法治对台进行社会改造和综合治理。二是抓好社会治安，制定对负隅顽抗、肆意破坏、投敌叛国罪犯进行惩处的法律法规，坚决取缔民进党等非法组织，严厉打击各项刑事犯罪活动。三是增强民族认同感，大力宣传民族历史和文化，宣传大陆政策、法律和现状，加强两岸沟通和交流。四是尽快恢复和发展经济，优化台岛经济体系和运行结构，引入大陆资源。 深化改革开放，振兴岛内经济，强化在教育、旅游、经贸等领域的全球往来。五是强化军事管制。五统后，在台岛部署不少于三个集团军的兵力，可利用台军现有驻地和设施，对现役台军可大步遣散。对于起义和有立功行动的台军，可以分散编入我军。